Mchakato wa kupata katiba mpya sasa ni rasmi baada ya waziri wa katiba na sheria Dr. Damas ndumbulo jana kueleza bunge kwamba ni moja ya vipaumbele vitakavyotekelezwa na wizara yake kwa mwaka wa fedha 2023-2024. Mchakato huo uliokwama Aprili 2, 2015 na Tume ya Taifa ya Uchaguzi NEC kutangaza kuahirisha kura ya maoni ya katiba inayopendekezwa iliyokuwa ifanyike Aprili 30 mwaka huo hadi itakapotangazwa tena. Neki ilitoa sababu ya kuahirishwa huko kuwa ni kutokukamilika kwa uandikishaji wa daftari la kudumu la wapiga kura kwa njia ya kielektroniki BVR. Jana akiwasilisha bungeni makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Katiba ya Sheria ya mwaka wa fedha 2023-2024, Waziri Ndumburo aliomba kuidhinishiwa kiasi cha shilingi bilioni 383.6 huku akisema kati ya vipaumbele 30 watakavyovitekeleza kwa mwaka ujao ni mchakato wa katiba mpya. Nikiripoti habari hii, mimi ni Kevin Audax na hii ni Stein TV.